Hallo Leute! Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr winterliche bzw. weihnachtliche Dustplugs selber machen könnt. Ihr braucht Fimo in verschiedenen Farben, Stöpsel, die man extra für Handys kaufen kann, etwas zum Schneiden, zum Verarbeiten, zum Plattmachen und optional noch etwas, um eure Arbeit mit dem Rentier zu vereinfachen, aber das werdet ihr eh nochmal im Video sehen und ich werde nochmal alles ausführlicher in die Infobox schreiben. Für die Weihnachtsmütze formt ihr aus einer Kugel eine kegelähnliche Form Dann nehmt ihr den Stöpsel und den Kegel und formt jetzt schon das Loch. Und das machen wir jetzt schon, da wir unsere Mütze weiterverarbeiten werden und es später sonst schwieriger sein wird und sich alles verformen kann. Jetzt könnt ihr die Mütze formen, wie ihr wollt und ich lasse zum Beispiel die Spitze zur Seite hängen. Aus weißem Fimo formt ihr den Saum Optional könnt ihr die Mütze strukturieren und Details einarbeiten. Und aus einer Kugel formt ihr dann die Bommel. Und falls sich das Loch verformt hat, dann müsst ihr nochmal vor dem Härten äh, den Stöpsel reinstecken sozusagen, damit es die richtige Form einnimmt. Und dann seid ihr auch schon fertig und nach dem Härten könnt ihr das nochmal lackieren und den Stöpsel ankleben. Ich formt den Körper des Rentiers aus einer braunen Kugel und zwar drückt ihr das dann ganz leicht platt und an den Seiten zusammen und formt den Körper, wie ihr möchtet. Ich habe es recht simpel gemacht und ja, ihr könnt eigentlich alles aus dem Video entnehmen. Dann tut ihr das erstmal an euer Handy und guckt, wie es liegen soll. Ob es was abdeckt, ob es die perfekte Größe oder Form hat und so weiter. Und dann biegt ihr euch die Form, die ihr braucht, zurecht. Ihr könnt zum Beispiel eine Nagellackdecke als Hilfsmittel nutzen. Die Beine formt ihr, indem ihr ein Dreieck ausschneidet, und zwar an beiden Enden. Und auch hier ist es besser, jetzt schon das Loch zu machen, bevor man an die Details geht, weil einfach, wie schon gesagt, ähm, ihr dadurch verhindert, dass etwas verformt wird. Und dann könnt ihr auch schon aus einer kleineren Kugel den Kopf formen. Und wie ihr auch schon sehen könnt, habe ich einfach die eine Seite mit meinen Fingern versucht, ein bisschen spitzer zu formen und ja. Ich könnte es auch anders machen, aber ich habe es halt so gemacht. <laughs> Und dann solltet ihr versuchen, den Kopf mit dem Körper zu verbinden, indem ihr das sozusagen versucht zu verblenden und damit das dann eins ist, also dass der Kopf dann nicht einfach wieder abfällt. Dann formt ihr den Schwanz und könnt vorher noch ein Loch pieken. Das dient dazu, dass es das alles besser hält und ihr solltet dann nochmal das Fimo gut verblenden. Falls ihr wollt, könnt ihr eurem Rentier ein Halsband machen, indem ihr eine Schlange rollt, diese plättet und zurechtschneidet. Aus kleinen Kügelchen formt ihr die Ohren und mit einem Zahnstocher zum Beispiel könnt ihr dann die Details einarbeiten. Und auch das verblendet ihr? Dann formt ihr das Geweih. Befestigt es am Kopf und verblendet es, damit auch nichts abfällt. könnt ihr die Äuglein aus kleinen Kügelchen formen oder auch später mit Acrylfarbe anmalen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr aus einer kleinen roten Kugel eine Rudolfnase machen. Dann seid ihr auch schon fertig. Und ja, hier zeige ich euch noch mein allererstes Rentier, was, wie ich finde, mehr aussieht wie eine Maus, die sich als Rentier verkleidet hat. <laughs> Ähm, ja, aber ja, Übung macht den Meister. <laughs> ich finde, mein zweiter ist mir besser gelungen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video und ich würde mich sehr, sehr, sehr über Feedback freuen. <laughs> Falls ihr eins meiner DIYs nachmachen solltet, wäre es cool, es auf Instagram zu posten mit dem Hashtag DIY... Oh. <laughs> DIY Laila. Und falls ihr Lust habt, dann könnt ihr mir sogar auf Instagram folgen, weil ich habe Instagram. Yay! <laughs>